Namaste. This is Dr. Neha Bhandari. I am from Ahmednagar Maharashtra आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हो ग्लोबल अग्निकर्म सेंटर को जानने के लिए और आज हमारा थर्ड डे है हम सारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर सीखने आई है अग्निकर्म प्रोसीजर बहुत पहले जब हम बीएमएस करते हैं तब हमारे जो सिलेबस है उसमें सर्जरी में अग्निकर्मा के बारे में बताया गया है लेकिन बहुत ही कम लेवल पे हमें वहाँ पे सिखाया जाता है कॉलेज में आज तक इतना बड़ा और ऐसा अग्निकर्म बेस्ड सेंटर होगा ये कभी सोचा ही नहीं था अभी जब प्रैक्टिस शुरू करना है ऑलरेडी जब देख रहे हैं कि कैसा स्ट्रगल है बीएमएस प्रैक्टिशनर को कैसा स्ट्रगल करना पड़ता है और तब मैंने ऐसे ही एक दिन मुझे पता नहीं कैसे मेल आ गया और ग्लोबल अग्निकर्म सेंटर का वेबिनार था डॉक्टर्स के लिए और वो मैंने सुना सुनने के बाद वो वेबिनार अटेंड करने के बाद एक मन में वो थॉट आया कि नहीं चाहे जो भी हो मुझे ये कोर्स करना है ये कुछ तो अलग है क्योंकि कभी सुना ही नहीं था आप लोगों ने कभी सुना है कि speciality centre in Ayurveda and only pain speciality centre मैंने तो नहीं सुना था और वो देखकर मैंने तभी ठान लिया कि ये कोर्स मुझे करना है उसके बाद भी आ, उन्होंने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे अप्लीकेशन उन, उनके पास आते हैं तो मैंने भी अप्लाई किया उसके बाद जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया फिर सिलेक्शन के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं उन्होंने पहले हमारा सेवन डेज़ ऑनलाइन कोर्स लिया उसके बाद यहाँ पे थ्री डेज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया ऑनलाइन कोर्स में भी हर एक चीज़ इतनी डिटेल में अच्छे से सिखाई मन में ऐसा था कि पेन स्पेशलिटी सेंटर और आजकल तो हम सब लोग देखते हैं कि पेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो चलो अच्छा अग्निकर्म सीखने मिलेगा कुछ नया सीख रहे हैं पर जब थैरी उसकी सीखने गए तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अग्निकर्म सीखा अग्निकर्म के साथ साथ क्या क्या हमें फॉलो करना है एज अ प्रैक्टिशनर जो बेसिक्स है आयुर्वेद के उसे नहीं भूलना है उसको पकड़ के कैसे आयुर्वेद तक पहुंचना है और अग्निकर्म प्रैक्टिस कैसे करना है ये बेसिक पहले ऑनलाइन में सिखाया जो थेरोटिकल पार्ट था हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि कब जाएंगे कब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि जो ऑनलाइन कोर्स में उनका प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही अच्छा था उसके बाद जब यहाँ पर आए डे वन से लेकर आज जो थर्ड डे है हमारा यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है यहाँ का जो एम्बियंस है you can feel that positivity in in the atmosphere यहाँ का स्टाफ यहाँ के डॉक्टर्स सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं पेशेंट के साथ जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम ट्रेनर्स यहाँ पे आए हैं एज अ ट्रेनी डॉक्टर्स उन आ, हम सब लोगों को डॉक्टर्स ने जो यहाँ पे ट्रेन किया है जो हमारे गुरु है यहाँ पर यहाँ पे चार डॉक्टर्स का टीम है उनमें से जो डॉक्टर्स ने हमें सिखाया हर एक छोटी छोटी चीज़ कैसे करना है क्या करना है ये हमें कोई कोई नहीं सिखाता once you are doctor you are done लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी वापस इतने बार बारीक बारीक चीज़ें कोई नहीं सिखाता वो यहाँ पे सीखने मिली और ऐसा नहीं है कि अग्निकर्म सीखे और करना है तो डायरेक्टली पेशेंट पे करना है पहले उन्होंने हमारा प्रैक्टिस लिया और फिर पेशेंट पे भी ट्राई करने दिया वी आर सरप्राइज कि वेरी सेकेंड डे उन्होंने हमारे हमारे हाथ में शलाका दे दी और सेकेंड डे पे हम लोगों ने प्रोसीजर किया और कहा हम गलत हो रहे हैं कोई भी डॉक्टर ने यहाँ पे हमें गलती होने पर कभी डांटा नहीं इतना प्यार से एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ तो उससे तो हम लोग बहुत ही आ, मतलब खुश है कि यहाँ पर हमें आने मिला है and we are very very fortunate कि ऐसा ऐसे डॉक्टर्स और ऐसा गाइडेंस हमें मिला मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल आ, हमारा मतलब हम हमारा सेशन अश्विन भारत सर ने लिया उनको मिलने के बाद तो मतलब जैसे एक एनर्जी आ गई अंदर कि हम अगर आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए और वो जो आयुर्वेद का हम पढ़ते हैं बी में जो एक टिपिकल जो होता है वो नहीं था यहाँ पे यहाँ पे it was beyond that text जो टेक्स्ट में दिया है उसके बाद हमें कैसे उसको समझना है कैसे अप्लाई करना है हर एक चीज़ छोटी छोटी अश्विन बारोत सर ने सिखाई और वो हमारे लिए तो बहुत ही इंस्पायरिंग था यहाँ पर जो हम डॉक्टर्स आए हैं इंडिया के कोने कोने से आए हैं और अच्छा लग रहा है कि लोगों लोगों को मिल रहे हैं सीख रहे हैं और अग्निकर्म प्रोसीजर सीख के जा रहे हैं और आशा रहेगी कि ऐसे ही और डॉक्टर्स आएंगे ट्रेन ट्रेन ट्रेनिंग करेंगे और एक्सपर्ट होकर अपने अपने एरिया में वैसी प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर्स है वो चाहते हैं हम करें हमारे जो सर है मैम है वो जैसा चाहते हैं वैसा हम कर पाए ऐसा हमें उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब अगर आप सोच रहे हो ग्लोबल अग्निकर्म सेंटर आना तो ज़रूर ज़रूर करिए अप्लाई करिए और ये कोर्स करना ही चाहिए सिर्फ अग्निकर्म सीखने के लिए नहीं बहुत सारी चीज़ें as a vaidya as a individual as a person बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है तो आप ज़रूर इसे विज़िट करिए थैंक यू